sacanagem. O moço tava chorando. Te vi sacanagem. Cadê o isso? Momentos nasce um grande amor. de amor Você me fez entender Spirit. nós dois Vendo o que vier Qualquer situação Você não vai mentir Paulo, apóstolo de Cristo Escreveu no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ao ler esse trecho, eu pude perceber que o meu amor por você é genuíno. Meu amor por você é sofredor, ao ponto de eu me negar para que você possa sorrir. O meu amor não arde em ciúmes, pois confio plenamente em você. Não me vanglorio, não me ensorberbeço, pois o meu centro é e sempre será você. Meus interesses não são mais importantes que os nossos interesses. Quando existe um conflito, eu não fico feliz ao vencê-lo, mas quando nós nos entendemos, eu julgo que nós vencemos o conflito. Tudo sofro para te ver sorrir. Creio sempre em nós dois. Sempre espero o melhor ao seu lado. Sempre suporto. Mas sempre mesmo. Porque qualquer coisa, qualquer dor é menor do que a dor de viver sem você. E essa dor eu jamais poderia suportar. Por fim, eu só quero dizer que esse amor, amor genuíno que eu sinto por você, muda a cada dia. Ele sempre cresce. <laughs>